Турция захотела управлять сирийскими землями. После ухода США из Сирии Турция должна взять на себя ответственность за борьбу против исламского государства. ИГИЛ – организация запрещена в России, и управление территорией захвачены у боевиков. Об этом договорились президенты Дональд Трамп и Реджеп Таип Эрдоган во время телефонного разговора 14 декабря, сообщает Вашингтон-Пост. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон закрепил новую политику в секретном документе о выводе американских войск из Сирии и передаче ответственности Турции, рассказал источник газеты, знакомый ситуации. Анкара требует чтобы США разоружили сирийских курдов и обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции. Это будет обсуждаться на следующей неделе во время визита Болтона в Турцию. При этом сотрудники Пентагона и Госдепартамента скептично настроены относительно того, что турецкие войска в состоянии воевать с ИГИЛ, отмечает Вашингтон-Пост. Силы боевиков сейчас сосредоточены на юге Сирии возле иракской границы. 19 декабря Трамп объявил, что американцы победили ИГИЛ в Сирии и начинают выводить войска. После этого Эрдоган сообщил, что турецкая операция на сирийской территории, анонсированная им незадолго до этого, откладывается на ближайшие месяцы.